講製作樂器咧，卡洛斯都算製作得夠多嘅。但係無論係製作咩樂器都好，我有個基本要求，就係製作出嚟樂器一定係要用得。咁即係咩為之用得嘅樂器咧？最起碼音係要準啦。第二音量要又足夠啦。所以喺第二集嘅小吉他製作教學裏邊咧，就會同大家關注好多有關音準同埋音量嘅問題。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 纸板嘅头开始数数到第十四格而十四格呢条品呢就应该对正共鸣箱同埋琴杆嘅接口呢个尖角对好咗之后又系用翻正常嘅方法画线嚟记低位置之后我哋就采用干黐法将纸板贴喺呢个琴杆上面啦大家仲记得干黐法嘅方法吗简单嚟讲就系两边都搽胶 用薄膠片咧，將黃膠刮成薄薄嘅一層，之後放喺度等乾。乾咗之後咧，可以將兩面貼合，而貼合嘅過程咧要一剔過，因為貼合咗就分唔開噶啦。而家咧就係翻零件袋去揾出上延枕同埋下延枕嘅時候啦。 上弦枕咧就系一条有四条坑嘅白胶条，而下弦枕亦都系一条白胶条，但系就冚咗落去琴桥里边。由于上弦枕咧就唔系咁受力嘅啫，咁所以我哋可以用湿黐法去将佢黐喺纸板上方就得啦。嗱，至于安装下弦枕咧就唔系咁简单啦。嗱喺呢度我哋要识少少物理嘅原理，小吉他上面一条弦线嘅中心点咧应该刚刚好。 系喺紙板嘅第十二品嘅位置嘅。而家我哋攞把尺，由上延枕開始量度到第十二品，發覺個長度係一百九十三 mm。於是，我哋由第十二品開始向下量度，喺翻一百九十三 mm 呢個位置咧，就做一個記號。我哋將紙板上面第七格、第十格同埋第十五格連成一直線，然後我哋就採用適當嘅工具，例如一把角尺。 喺一百九十三中心線相交呢個位置咧，画出一條垂直線。嗱，而呢條画出嚟嘅垂直線咧，正正好咧就係下弦枕嘅位置咯。於是，我哋將琴橋同埋下弦枕放喺呢個十字嘅中間，前後左右對位，让下弦枕同剛剛画嗰條垂直線对齐。咁我哋又可以圍住個琴橋嚟画線啦。画好線之後，自然又係用乾黐法。 将琴桥黐好啦，但系琴桥咧系相当受力噶，咁所以咧净系用胶水都唔够。我哋喺零件包里边揾到两条长螺丝，而呢两条螺丝咧扭入去之前咧，必须先转咗两个导孔先至得。咁我哋利用小型电钻夹一支一点五 mm 嘅钻嘴，喺琴桥嘅两个窿嗰度转两个导孔。 转咗道孔之后，就可以用电动螺丝批将两条长螺丝扭入去啦。喺度要补充一下，呢两粒螺丝咧，必须扭到好深入噶。基本上咧，扭咗入去之后，你唔会见到螺丝头噶咯。之后咧，我哋嘅零件袋咧，亦都搵到两块白色嘅圆胶片。 嗱，佢哋嘅作用咧就系嚟遮盖刚才嗰两个圆孔嘅。咁我哋攞把胶锤咧，将佢揼落个窿就得啦。安装船钮之前咧，千祈唔好忘记咗呢四个孔塞，佢哋系要安落琴柄顶嗰四个窿咧，嚟将四个船钮定位嘅。咁由于孔塞咧，亦都系一啲唔受力嘅配件。 所以随便你用咩胶水，用黄胶又得，用 A 胶又得，将四粒孔塞黐上去琴柄上高個四个窿就得啦。嗱，所有嘅配件都差唔多用完啦，剩翻系四个旋钮同埋八口短嘅螺丝。咁我哋将成个 l i l i 反转喺琴杆嘅背后，将四个旋钮插入去。 留意旋钮系有分左右嘅，插落去之后你会见到黑色嘅螺丝咧系向下嘅。由于八粒螺丝都系短螺丝，所以用普通嘅螺丝批仔咧扭入去就得啦。其实嚟到呢度咧，小吉他已经完成噶啦。不过安装琴弦咧都系一个小吉他嘅演奏者必须要懂得嘅技巧嚟嘅。琴弦总共有四条。

第三粗应该系 G，而最右嗰条应该系 A。以是我哋凭粗右先揾出边条系 G 弦，而将 G 弦插入去琴桥呢一个位置，弦线反翻转头喺下面兜过去，变成咗一个 U 型，跟住好似打结咁喺侧边摄入去，然后再摄入翻去第二次。 就剛剛喺琴橋嘅下面咧，伸咗出嚟啦。沿線嘅另一端咧，就伸上去船楼，插入咗去船楼中間嘅窿裏边，一直將船楼逆時針咁轉動，你就會見到沿線咧係會打咗交叉。當佢打交叉之後，你就可以將沿線嘅尾部咧插翻入頭先個窿度，從而就將沿線自己又綁死。 只要上下呢两个结都绑得好呢，我哋而家转动旋律呢，就真系可以将弦线嘅音调咧去调校啦。跟住轮到 C 弦，亦都系一样打刚才嘅结，唯独唔同呢，就系 C 弦呢应该系包实刚才 G 弦突出嚟嘅尾部。 喺琴头嗰边咧，亦都系做相同嘅嘢，不过注意咧，丝弦系比较粗，翻转头插翻入个窿咧，系有啲困难嘅。再嚟就系到依弦啦，同头先一样依弦应该将丝弦嘅尾部包住，而依弦同埋一间嘅 A 弦咧，都应该镶喺琴头右边嗰两个旋钮度嘅。咁而扭嘅方法咧， 一樣係逆時針，但係要提醒大家，好多人喺扭依然同埋 A 然嗰陣時候咧，係錯誤用咗右手，咁就唔覺意會用咗順時針㗎。最後咧就係安裝 A 然，A 然咧亦都係同樣將依然包住，就安裝落去第四個旋扭度，亦都係逆時針扭動。你睇到好整齊，C 然係包住 G 然，依然係包住 C 然，而 A 然包住依然嘅。 嗱，喺呢度再檢查多一樣嘢，睇下下延枕係咪左邊比右邊高。嗱，咁而家弦就裝好晒啦，但系音就唔準嘅。咁我哋就需要用到手機啦，或者調音器啦。咁誒喺拇指琴嘅製作裏面，我哋都教過用調音器。咁誒喺呢個地方咧，我哋都係建議繼續用調音器啦，因為調音器可以夾住喺任何一笪地方就準確啲去調。

嗱，佢裝線嗰陣時咧，線與裝置之間都有啲虛位，所以調音嗰陣時咧，你要幾經辛苦先將佢完全收緊啊，而調到啱音嘅。嗱，我而家第一轉咧，我已經調到係 G C E A 噶啦，但係唔夠一陣間，你又發覺佢又走音㗎啦。 走咗音，点解咧？因为咧，小吉他嘅延线系用诶尼龙做嘅，咁尼龙咧延展性好强，咁所以一路调咧，因佢就先拉紧，咁而家我哋调啱咗一次咧，要不断咁调。嗱，咁我已经循环调咗几次噶啦，而家咧就叫做稳定咗啲。